Ô menina do bailão, olha vou te falar. Ô menina do bailão, olha vou te falar. Quando meu fuzil tu começa a rebolar. Quando vê a tu começa a rebolar. Vai. Quando meu fuzil tu começa a rebolar. Quando vê a tu começa a rebolar. When you, when you see the strap. you when you see the strut, then you then you start to twerk, start to twerk, start to twerk, twerk, twerk, start to twerk, start to twerk, start to twerk, twerk, twerk. When you when you see the strut, then you then you start to twerk. When you when you see the strut, then you then you start to twerk. Olha para trás, o cara de safada e vem fazendo a posição jogado na festa dos vilãs. Lucrado Tá duro oitão Twerk, twerk Ô menina do bailão, olha vou te falar Ô menina do bailão, olha vou te falar Quando meu fuzil tu começa a rebolar Quando vem a tu começa start to twerk when you when you see the strut then you then you start to twerk start to twerk start to twerk twerk twerk start to twerk start to twerk start to twerk twerk twerk when you when you see the strut then you then you start to twerk when you when you see the strut then you then you start to twerk Olha pra cara de safada E vem fazendo a posição jogador na festa dos vilão mortal Jogado na peça do Gilão Chocado tá no oitão Jogado na peça do Gilão Chocado tá no